ჩვენი ორგანიზაცია 2010 წლიდან თანამშრომლობს მშვიდობის კორპუსთან და პირველი ალბათ იმით დავიწყებდი, რომ ეს ნიშნავს ჩვენთვის დიდ იმედს, თანამშრომლობას, მეგობრობას, პოზიტიურ დამოკიდებულებას, პიროვნულ ზრდას, ორგანიზაციულ ზრდას. მახსოვს, რომ პირველად როცა მოხალისე ჩამოვიდა, ვიყავი მერვე კლასში და ის საინტერესო ადამიანი აღმოჩნდა და ეხა რო ვფიქრდები, ხვდები, რომ იმდენად ბავშვურ თემებზე მესაუბრებოდა მაშინ, რომ იმისთვის ეს იყო, რა ვიცი, სპეციალური მობილიზება შეიძლება ჭირდებოდა, მაგრამ არც კი იმჩნევდა. Obviously everyone's peace corps experience is unique uh, depending on a ton of factors from host family to site placement to the program you're in. I was really grateful to have the opportunity to work with two different organizations. One was an NGO and the other being a TV station. <laughs> I found it really valuable to get creative with the types of projects that we pursued based on whatever resources we had available. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამაც წარმატება განაპირობა იყო ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთისათვის მოგესმინა, გაგვეზიარებინა ერთმანეთისათვის ჩვენი გამოცდილება, მოსაზრებები და ყოფილიყავით მზად იმისათვის, რომ თითოეული რეკომენდაცია და მოსაზრება გაგვეზიარებინა. მოხალისესთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ პრობლემებს, რომელსაც ჩვენ თემში ვაწყდებით, მოხალისე გვთავაზობს ამ პრობლემის ძალიან ინოვაციურ გადაწყვეტის გზებს. საბოლოო ჯამში გამოდის ისე, რომ პროექტებს ან პროგრამებს, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს მოხალისის დახმარებით, ძალიან საინტერესოდ ვაწვდით ჩვენს ბენეფიციარებს. დასაქმებისათვის საჭირო უნარების ტრენინგ მოდული, რომელიც დაახლოებით 8 წლის წინ მოხალისესთან ერთად შეიქმნა. დღეს არის ჩვენი ორგანიზაციის ინტელექტუალური მარაგი, თითქმის ყოველწლიურად ვიყენებთ და ძალიან დადებითი გავლენა აქვს ჩვენს ბენეფიციარებს ახალგაზრდებთან მიმართებაში. I was surrounded by some of the most hardworking, positive people I've ever met. My counterparts worked in office, took care of their children, worked on their farms, tended to their farm animals, cooked. They juggled all of these activities while being incredible hosts to me. And it has shown me that I can always do more than I myself may be aware of or know that I can. ერთ-ერთი მოხალისე საქმიანობის დროს უკვე დაიწყეთ პროფესიული კურსების დანერგვაზე ფიქრი. და პირველი ასეთი რაც იყო, ეს იყო ჭრაკერვის კურსი, რომელიც დღეს უკვე განათლების სამინისტროს მიერ გვაქვს აღიარებული. I got to watch the youth grow over the two years, the youth that I was working with. I got to see my counterpart increasingly become confident while using Excel at office because of our like our lessons together and watch as my small organization step by step built its visibility and branding through a grant that we'd worked on together and being a part of a small organization that was so close to the community that the organization was serving allowed me to feel really close to the change that we were trying to implement. ვასწავლიდნენ როგორ უნდა გაგვეხორციელებინა პროექტები და როგორ გაგვეხორციელებინა არა მარტო სხვისი პროექტები, საკუთარი ენთუზიაზმი, საკუთარი იდეა როგორ გვექცია პროექტად. როდესაც მათთან ერთად რამეს ვახორციელებთ, მათი აქტივობა მოიცავდა იმას, რომ ჩვენ რაღაცა გვესწავლა. ეს ფუნდამენტი, პრინციპი, რაზეც უკვე შემდეგ ვაშენებთ იმას, რაც გვინდა რომ გამოგვივიდეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მივიღეთ ამერიკელი მოხალისეებისგან. ნალბათ ერთ-ერთი გარდამტეხი იყო ჩემი როგორც პიროვნების ორგანიზაციის მოხალისეებთან თანამშრომლობა. მუდმივად იზრდებოდა ჩემი კვალიფიკაცია. ვეცნობოდი ისეთ თემებს და საკითხებს, როგორც იყო კომუნიკაცია, ლიდერობა, გუნდში მუშაობა. Peace Corps teaches you that there are a lot of different ways of viewing particular issues. It really forces you to be creative and innovate when dealing with problems of all sorts. For me, the most important thing was developing meaningful relationships with other civic-minded people and learning to, to get involved in the community however you can. მათი ღვაწლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისინი ყოველწუთიერად გვიზიარებდნენ სხვადასხვა გამოცდილებას და მათთან ერთად გამიმართეთ პროფესიულადაც და ორგანიზაციულადაც. ეს ყველაფერი სავსე არის ძალიან ბევრი წარმატებით, პრობლემით, გამოწვევით და ასევე ფხიარული ისტორიებით. იმდენად კარგი ატმოსფერო იქნებოდა მათ გარშემო, რომ რა ვიცი არავის არ ქონდა იმის შეგრძნება რომ ან მათთვის იყო ეს სამსახური ან ჩვენთვის იყო რაიმე ვალდებულება მე უფრო ძლიერი ადამიანი ვარ მოხალისეს გამოცდილებას გამო ახალი ენი სასვლა სახიდან შორს გოვება ძლიერი მეგობრება რომელიც სილდება ენასა და კულტურას ესეთი Estamos celebrando a Italia Nacional Ovani tu ben var tres.